Assalomu alaykum do'stlar. Siz English Club kanalidasiz. Bugun kanal a'zolarimizni takliflarga binoan dialog darslik tayyorladim. Umid qilamanki, bu darslik sizlarga foydali bo'ladi va ma'qul keladi. Do'stlar, videoni davom ettirishingizdan oldin bir muhim eslatma. Agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni qo'shilish tugmasini albatta bosing va mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib, все, e, ya'ni hammasi so'zini tanlab qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki Agar siz buni tanlab qo'ysangiz, meni yangi videolarimni siz qidirib o'tirishingiz shart emas, ya'ni poisk berib qidirmaysiz. Meni videoim chiqishi bilan, ya'ni yangi video chiqdimi, siz albatta xabar olasiz, ya'ni sizga xabar boradi. Bugungi dialog darsligimiz, birinchi dialog darsligimiz formal greetings, ya'ni rasmiy salomlashishlar haqida bo'ladi. Demak, bu dialogimizda uch kishi qatnashgan. Birinchisi James, talaba, hop, yana bir ikkinchisi professor Austin professor va yana bir talaba Emma. Demak, dialogda 3 kishi. Esingizda bo'lsin. Xo'p, ekraningizda ko'rib turgan dialogni men birinchi xuddi real hayotda suhbat o'tayotgandek o'qib beraman. Siz birinchi marta o'qiganimda tarjimasiga e'tibor berishingiz shart emas. Agar tarjimasini tushunsangiz, bu juda ham yaxshi. Lekin hozir birinchi o'qiganda tarjimasini tushunishingiz muhim emas. Faqatgina talaffuzga e'tibor bering. Ikkinchi marta esa sekin o'qib, izohlab э, tushuntirib ketaman tarjimasini ham aytaman Xo'p, tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. 好，mana uh, birinchi marta o'qidim siz o'ylamaki uh, tushundingiz tarjimasiga oz bo'lsa ham Agar tushunmagan bo'lsangiz, hop, xavotir olmang. Hozir men e, sekin o'qib, tarjimasini ham tushuntirib ketaman. Xo'p, demak, birinchi James gapiryapti. E, James xullas professorni uchratib qoldi va salomlashyapti. Good morning, ya'ni Uh, good morning, Professor Austin. Uh, tong, Professor Austin. Uh, how are you doing? Manimcha ko'pchiligingiz bilsangiz kerak buni. How are you doing? Demak, qalaysiz? Ahvollaringiz qanday deyapti? Kim professor javob beryapti. Xayrli uh, tong, James. Uh, I'm doing well. Ya'ni men yaxshiman, ahvolim yaxshi. Hmm, and you? Senchi? And you? Senchi degani. And you yoki what about you? How about you? Uh, shu uchovisi ham bir xil. And you demak senchi deb so'rayapti. Endi James javob beryapti. I'm great. Thank you. I'm great. Thank you. Uh, men zo'rman, men yaxshiman. Rahmat. endi aytyapti James gapiryapti yana This is my friend Emma. This is my friend Emma. Bu meni do'stim Emma. Uh, she she is thinking about applying to this college. She she is thinking about applying to this college. Ya'ni uh, u mana shu uh, kollejga deyapti, uh, kollejga Uh, yoki ba'zida hop Amerikada universitet ham bo'ladi, college, college, college universitet ham deydi ular. Uh, universitetda college deb aytadi. Uh, demak, u mana shu kollejga, ya'ni universitetga yoki nima qilmoqchi? Topshirmoqchi, topshirish haqida o'ylayapti, deyapti Emmani. Emma, ya'ni o'sha do'sti mana shu kollejga topshirish haqida o'ylayapti ekan. Davom etyapti. She has a few questions. She has a few questions. Ya'ni unda mm, bir qancha savollari bor. Ya'ni Emmani bir qancha savollari bor ekan. Would you mind telling us about the process, please? Would you mind telling us about the process, please? deyapti. Demak, mana joyda would you mind mana shu narsa tushunarsiz bo'lishi mumkin. Would you mind degani demak o'zi asli would you mind qarshi emasmisiz? qarshi bo'lmaysizmi degan shunaqa agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa shunaqa bo'ladi endi would you mind telling us about the process deb mana shu gapni chiroyli tarjima qiladigan bo'lsak aytyapti iltimos mana shu jarayon haqida ozgina xullas jarayon haqida aytib bera olasizmi iltimos deyapti iltimos deb so'rayapti James demak mana joyda would you mind degani ya'ni professor endi undan yuqori anaqada turgani uchun o'rinda turgani uchun would you mind deb xuddi hurmat tariqasida aytyapti bu yerda hurmat respect bo'ladi respect hurmat degani uh, would you mind telling us about the process please ya'ni uh, mana shu jarayon haqida ya'ni o'sha universitetga topshirish jarayoni haqida uh, aytib bera olasizmi iltimos deb so'rayapti Ho'p, endi professor, ho, uh, endi Emmaga gapiryapti. Hello Emma, salom emma. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Uh, ya'ni seni uh, sen bilan tanishganimdan xursandman deyapti. It's a pleasure to meet you. Sen bilan tanishganimdan xursandman degan ma'noda keladi. I'm more than happy to speak with you. I'm more than happy, more than happy to speak with you. ya'ni aytyapti men e, senga xullas sen, sen bilan suhbatlashayotganimdan e, juda ham xursandman deyapti more than happy degani o'sha baxtli baxtli bo'lishdan ham baxtliroqman e, degan ma'noda xuddi happy xullas o'sha baxtliman ga ni kuchaytirib beryapti mana shuni ma'nosini happyni ma'nosini yanada kuchaytirib beryapti i'm more than happy to speak with you ya'ni men senga E, men sen bilan suhbatlashayotganimdan judayam xursandman. Please stop by my office next week. Hmm? Please stop by my office next week. Uh, iltimos, keyingi hafta meni ofisimga kirib o't, deyapti. Stop by, kirib o't, to'xtab o't uh, degan degan ma'noda keladi stop by. Please stop by my office next week. Endi Emma gapiryapti. It's a pleasure to meet you, Professor. It's a pleasure to meet you, Professor. Demak, bu ham aytyapti. E, siz bilan tanishganimdan xursandman, professor. Yana o'sha tepa yuqoridagidek a, e, pleasure to meet you. Tanishganimdan xursandman. Uh, thank you so much for helping us. Thank you so much for helping us. ya'ni hmm, bizga yordam ber, ber, berayotganingizdan judayam xursandman ya'ni minnat, uh, e, bizga yordam berayotganingizdan minnatdorman deyapti thank you so much for helping us professor endi javob beryapti hmm, professor austin don't mention it don't mention it degani mana shu o'zini holatida keladi don't mention it e, arzimaydi ya'ni rahmatga nisbatan aytishingiz mumkin arzimaydi arzimaydi hech qisi yo'q degan ma'noda ishlatiladi don't mention it ya'ni bo'ldi hech qisi yo'q arzimaydi desangiz bo'ladi demak buni to'g'ridan to'g'ri tarjimasi o'zi to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak qanaqa bo'ladi bo'ldi uni e, eslatma deganday don't mention it uni eslatma bo'ldi esingdan chiqar deganday demak don't mention it arzimaydi hech qisi yo'q hopefully hopefully umid qilamanki degani hopefully umid qilamanki I will be able to answer your questions. Hopefully, I will be answer to your I will be able to answer your questions. O, buni tarjimasi Umid qilamanki, men seni savollaringga javob bera olaman. Be able to o'sha biror nimani qila olmoq e, qo'lidan kelmoq degani. Can e, bilan deyarli bir xil ma'nosi. E, o u endi advanced levelga o'tganda boshqa juda ham yuqori darajaga o'tganda e, tarjimasida ozgina farq qilishi mumkin lekin can bilan bir xil keladi tarjimasi i will i will be able to answer uh, your questions um, demak men um, umid qilamanki seni savollaringga javob bera olaman Xo'p, qana bo'lmasam yana bir marta hmm, dialogni sekinroq o'qib beraman diqqat bilan tinglang james Good morning, Professor Austin. How are you doing? Professor Austin. Good morning, James. I'm doing well. And you? James. I'm great. Thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Professor Austin. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. Emma. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Professor Austin. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. Mana do'stlar, bugungi darsligimiz mana shundan iborat edi. Umid qilamanki, bu sizlarga foydali bo'ldi va yoqdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike bossangiz ham mayli. Mana shu video darsi borasida fikr, o'z fikr mulohazalaringizni albatta komment yozib qoldiring. Men mana shu sizning kommentlaringizga qarab video darsiga o'zgartirishlar kiritaman yoki bunaqa darslar sizga yoqmasa aytishingiz mumkin. Demak, o'z fikrlaringizni ochiq oydin aytsangiz, demak, keyingi chiqaradigan videolarimga katta ta'siri bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Xayr.